السلام عليكم وحبكم في فيديو جديد على قناة تكنو فاير اليوم لكم واحد المتجر الكتروني او موقع كيبيع منتوجات في الانترنت هو متجر صيني تقدر تكون عارفوه تقدر تكون ما عارفوش ولكن هو داير واحد الميزه ديال تخفيضات التسريع 80% دائما ولكن في اي حدا يقدر يحيد هاد الميزه هاد الميزه سبع اش دايره باغي تشهر باعتباره من نفس المدينه مع بانكوت وكارباست باغي تشهر باش يولي مشهور باش يوليو ثلاثه ثلاثه الماتشات الالكترونيه نفس المدينه اللي هي هونغ كونغ في, الم... في بلاد الصين لذلك كيدير تخفيضات تصل الى 80% وحنا بغينا نستغلوا هذا الامر باش نشريو منتوجات بتخفيضات 80% باغي يكسب زوار باغي يكسب متابعين او شويه باش يتشهر هو الموقع اسمه طنطوب تقدر تكون عارفه وتقدر تكون ما عارفوش في الاول وفي الاخر كنبغيو نوصلو غير الفكره دابا غنمشيو مباشره للديسكتوب باش تشوف بام عينيك بانه كيدير تخفيضات تصل 80% وايضا نزيدك حاجه اخرى بانه في اي منتوج كاين المنتوج اللي كيدير فيه الشحن مجاني الى باب منزلك يعني ما تخلص لا شحن لا والو هذا امر جميل وجميل وجميل جدا فدابا غنمشيو مباشره للديسكتوب باش تشوف كلشي شيء بام عينيك فبقى معايا Yeah. Flingue, flingue par terre et diront que je suis casse-pied Tu n'as que très peu d'intérêt comme une chute au handball Je suis venu cacher le sol et comme un million d'archers Je suis matrixé par les putains depuis Mulholland Drive Je vis dans le passé comme un arquebusier par mes snipers Je me sens comme Jackie Lonald devant son ami Cypher Dans la nuit j'ai fait le tour mon frangin tu ne me connais pas Mais je vais finir par tous les fumer comme dans Taxi Driver Yeah Drapé rouge et vis les culs sont pétasse aujourd'hui Ça fait 7 ans que les verres sont cassés Yeah فقبل ما نبدا الفيديو بغيت ندعوك الاشتراك في القناه لايك الفيديو باش تشجعنا على الاستمرار نبداو الموقع موقع طوم توب كيدير اي منتوج هنا ضروري تلقى فيه تخفيض قليله المنتوجات اللي ما تلقاش فيها تخفيض كما كنشوفوا درنا على سبيل المثال مايكروفون هذا المنتوج كان بثلاثة دولار ولا بجوج دولار آه، عشرة اورو ولا 7 اورو والليفغازون غراتويت اي الشحن مجاني الى باب منزلك هذا ما كاينش فيه تخفيض لان قلت لك كاين منتوجات ما فيهمش تخفيض ولكن هي قليله جدا 5 اورو ليفغازون غراتويت الى باب منزلك نزيدك هادي كانت فاصلة تسعود من 0.99 ربعين 2.40 ودابا les microphones وزيد وزيد دابا ندوزو ل catégorie اخرى على سبيل المثال نديرو كاميرا نعطيكم بزاف الامثله باش تيقوا بان موقع طوب هو موقع كيدير تخفيضات تصل الى 80% وبشكل مجاني وايضا كيدير تخفيض على ليفغازون غراتويت كما كنشوفوا هذه 21 اوف كانت فيها 326 اورو اصبحت 257 اورو هذه آه، كانت فيها 14 اورو ولا 12 اورو ليفغازون غراتويت اي شحن مجاني الى ما مازالك هذه كانت فيها 167 اورو اصبح ولات 96 اورو هادي كانت آه، يعني كنشوفو تخفيضات ب 52 52% 30% 17 10% 38% وزيد وزيد آه، يعني كيما كنشوف اغلب اغلب آه، المنتوجات فيهم تخفيضات فغيزون غراتويت شحن مجاني شحن مجاني شحن مجاني هادي كانت 63 اورو ولا 44 اورو هذه 51 اورو ولا 19 اورو هادي واحد الحاجه زوينه بزاف 62% ديال التخفيض واحد وخمسين اورو ولات بتسعتاشر اورو يعني كدير تخفيضات خياليه نقدو نستغلو هاد الامر بزاف د الحوايج نرجعو للواجهه الرسميه ديال طوم طوب باش تشوف شحال من حاجه اخرى عاوتاني في الواجهه الرسميه يعني هنايا ربعة وستين في المية ديال التخفيض كانت بعشرين اورو اصبحت بسبعة اورو اورو عفوا هنايا كانت ب 17 اورو ولات ب 14 اورو 96 اورو ولات ب 46 اورو يعني كما كنشوفوا شيء جميل جدا جدا هذه كانت 151 اورو ولا 120 اورو حتى الهواتف كاينين المهم شحال من حاجه فيديو اوديو سبور كل ما يخص آه، الفيتمون بيجو ولا maison et jardin مجموعه من الاشياء الاخرى لذلك استغلوا الامر في اي لحظه تقدر تحيد موقع موقع طمطم يقدر يحيد هذا الامر وهذا التخفيضات تصل الى 80% يعني والشحن مجاني الى باب منزلك لذلك بغيتكم تستغلوا الامر استغلوا كل ما يخص هذا الموقع لكي يعني باش باش تشريو منتوجات باقل اثمنه وايضا استغلوه بغيت نقول لكم استغلوه ايضا في مجال ال dropshipping كيفاش استغلوه في مجال ال dropshipping يعني غتكون الاثمنه منخفضه كثيرا يعني على سبيل المثال انا نعطيكم مثال نكتبو كاميرات على على عندنا كاميرات في بحال هيستوريك اللي كنا درناها على سبيل المثال هذه كانت ب 329 اورو 257 اورو تمشي لمتجر اخر تلقاه ب 326 اورو ولا اكثر غتمشي لموقع ايباي اللي فيه اللي فيه dropshipping بدون راس مال ولا الا كان عندك متجر الكتروني في Shopify غدير 260 اورو على سبيل المثال ولا 270 اورو غتلقى الاخرين دايرينو ب 300 غتلقى الناس الاخرين في ايباي يدير لهم 350 اورو اذكر حظوظ كبيره جدا ان الناس تشريو عندك ويفضلوا المنتوج ديالك على منتجات اخرى لذلك استغلوا الامر في ال dropshipping. قبل ما ندور قبل ما نصل الى فيديو ندعوكم الاشتراك في القناه ما تنسونش عبر اللايك والسبسكرايب للقناه او مع صحابكم كما كنقول لكم في اي فيديو كما بغيت راسك بغير غيرك كان معكم واحد امير من قناه تكنو فاير بيس واحد خمسة زيرو في لوطوروت عافت وسط العموس كشي الحرام وبين عيني الموت بلاكا الف ستابين جي سيري هود كبرنا بالكاغول ولين كنسير ويد دايش باب ملاصات لاوفوت كيمش مو بلاج مشاش عرفني بروكوتي فوت لحشت شوشيري قدامني وغدرني هاني خو كلشي كيفوت كراس باغلي باش نفايد هاد الكوبلي بورنو